wewe unadanganywa na Salehe sijui Juma sijui Saidi sijui Kevin sijui Innocent my boyfriend, mnaletewa body spray elfu tano babako analipa ada milioni mbili. Wewe una akili wewe? Hebu yaani tunaletewa body spray na perfume tu, yaani imetumika kama elfu ishirini unavurugwa. Babako analipa ada milioni labda tatu nne. Una akili wewe? hizi naomba nikujibu kwa herufi kubwa. Mimi ndo ningekuwa wa kwanza kutembea na walimu. Ngoja nikwambie kitu, chifu si kama sijasoma hiki nachokiongea tu kwa hii Tanzania, chifu wangu. I'm sure you can speak like me, bitch. First of all, fuck you. Second, I'm not a hoe. Third, I'm a gangster. Alafu umeniona nilivyokuwa shule, wewe mwalimu kunitongoza alikuwa hayupo. I was crazy, dirty, sketi haina linda, sio mzuri kila mtu sina rafiki nobody understand me because i wasn't understanding them sijawahi kumwelewa mtoto shuleni sijawahi kumwelewa mtoto nyumbani i was feeling like a misunderstood eh, bitch you motherfucker you fuck everybody because your pussy is so nyambri nyambri and bumming you because you are there waiting for a nigga to give you life nobody give me life bitch na nimesoma sijafika tu shule mnazosemea hizo sijui chuo lakini nimesoma I use my money to take myself to Korea to speak even yes no, kusaini vimikataba, kujua hata maandishi ya Kiingereza, what and does and does and don't. I learn from my money, bitch. What the fuck you trying to do here? Eti ingekuwa wewe ungekuwa kutembea na walimu. I'm not that person. Hata hiyo ni kwetu wenyewe. Chief, hiyo bikla yenyewe nimetolewa nikiwa tayari sekondari. Chief. Na kwa sababu nilikutana na mjanja, mtu mwongo hata vitu akalia akaliako huyo baraa anakwambia ninakupelele duka letu mi nani mtakitumbua kipele lakini haikuwa rahisi na nilikuwa niko naingia form 3 nasubiri majibu na nikafeli kwa sababu sikuwa mtu wa kuomba chabo sina muda na nikarudia shule hiyo hiyo so unavyoniambia sijui ningetembea na walimu mwalimu gani nilikuwa nina skendo za kutembea na walimu ila sikuwa namwona mwalimu tepi yangu walimu wote walikuwa na vasuari mpaka huko mi katembe na watu mkuji wa nini kwa napenda vifulana napenda vivulana vinavyopanya modo niko napenda wakaka wa kiarabu lakini i don't like them anymore na niko pia nawapenda na nawaogopa maana mama yangu aliniambia kauli mbili tu nyumbani usiniletee mimba usiniletee ukimwi sasa vinapatikana wapi puani kamasi kutumia njia hiyo unaoijua wewe ko sikuwa nacheza na maisha yangu as you talk to me bitch i'm not that bitch i'm not your bitch i'm not your maid i don't have that mind you think oh yeah, I don't I don't mind people to take me like wherever you take me, but I'm not a stupid motherfucker. I'm not a stupid or I'm not a crazy as you think. Na akili kiama, yani na akili mpaka zinamiminika. Shule tu, shule tu ndo sikubahatika kusema nilisome. mi nimesoma vipi jamani elfu mbili na kumi na mbili nimefeli nikarudi elfu mbili na kumi na tatu elfu mbili na kumi na nne taosa sijafanya kumi na tano nimeenda shule kufanya mtihani wa taifa what shule nimesoma hapo keko kutwa kaulize Ye, nikuigizie nimesoma wapi nimekulia keko nimezaliwa kulasini nime yaani shule ya msingi mivinjeni chifu kuli kutoka nisome sana mail wa barbels sijui nini ndo nini iwe get out my friend I'm from street uswahilini Temeke nimekulia Temeke ni yaani mitambo nipoteze mitandika Mbagara <laughs> you get it you don't get it forget about me Mbagara Tandika Temeke eh, unanijua chimbo nilikuwa napiga kwa mchikichini eh, nimesoma sana mchikichini pale sana maklasi mchikichini sana you can understand this hustle you cause nilikuwa pia nawasaidia wazazi wangu kwa sababu shule peke yake ilikuwa intoshi so i had to take my time to remedial classes i loved school but school didn't love me school didn't love me because everybody was taking me seriously machapele kila fimbo nipo mi sipendi kupigwa pigwa so i had to stop and i'm like girl no you can be me like this and still I'm not, pata vizuri nasoma najitolea only thing nimemiss in school ni sijui scout sijui michezo nilikuwa na kalio ambalo mama yangu aniruhusu kwenda scout wala nini yaani mimi nilivyokuwa huko shule zinazoongea nilikuwa nina kalio ambalo mzazi wangu mwenyewe ikifika saa nane sijarudi nyumbani ananifuata shule My mom, she was careful with me. She was having crazy mind. She's an alcoholic killer. She never left nikirudi ananikagua kama nafanyia operation, nataka kujifungua like you can know how I live with my daughter too. I take care of my daughter like wewe wewe ni bora upate mzazi ambaye akupi pesa akupi hizo bata, utazifanya mwenyewe bwana, sijui dunia sijui ya kwenda sijui vacation sijui picnic that's that's never be my world sijui safari za shule sijui bichi mama yangu aje kunusu anaambia uende ukafanyaje wakumbote huko ubakwe kwa sababu gani a lot of things happen in those trip at that time na shule tulizokuwa tunasoma uliza ukuwa mzuri kama sasa hivi at least hata yani unaenda unaenda unaenda wapi mama yangu mimi atoe sasa yake elfu yake ishirini sijui akakupelekea scout hey, una ufagio na kidumu so chief nitoe kwenye kutembea na walimu sikuwa namzuka na mwalimu kwanza walikuwa wananikwaza walikuwa wanapenda kuniuliza uliza mimi naendeleaje mama yangu nilikabidhishwa kwa mwalimu mkuu afsi mwalimu mkuu alikuwa na uhusiano na mama eh, baba alikuwa anajifanya baba yangu yule baba anataka nipate siu tisini sishuke themanini eh, vitu gani jamani eka shule so nimemind sana kuambiwa mimi eti naweza kutembea na mwalimu. Kwa mwalimu gani? Mimi sijai, yani like niwaambia, sijai kuwapenda walimu na mwalimu wote niliwahi kumpenda, nilimpelekea zawadi, na nakumbuka ni mwalimu nilikuwa nampenda. Naweza nikamtaja hapa, akashtuka kweli kama yupo hai. Kuna mwalimu Sangana alikuwa anafundisha Tandika, akahamia shuleni Keko, na kuna Mm, I never like Mabonda. I'm sorry if you see this. Sijawahi kupenda mwalimu Mabonda. Eh. Na nawajua walimu ambao walikuwa shule na wanatembea na wanafunzi. Na walikuwa wanichapi. Kwa sababu ukinichapa nasema. You know right? So I was like living in my lane bro. Mimi ni mbea tu. I'll give you back to back. Nizingua na kuzingua. Yaani kwa siogopi eti eti sijui sijui cha nani, sijui cha kuna kitu moja kwa cha fee, alikuwa anatumia wanafunzi na walifika mbali mpaka vya mimba. And you know what I did? Niambia wewe, sisi huko ukanipiga sio siku alipiga hii Tanzania mwanzo inafufuka hiyo upya. Maana hapo mimi najua nina akaunti yake ya Facebook, ajui natumia jina gani, nimeshika screenshot picha yake ninayo, namsikizia tu, si kwa nitie mivimbo ya kutokueleweka. Ningeruka naye baby yani na hivi mnavyosema sijui unampeleka mwanao shule sijui nini walimu pia mimi si yani mimi nimeona vitu vingi sana shuleni kwetu mwalimu mwenyewe mimi simuamini unakuta mwalimu ndo ana mahusiano na mwanao kuna wakirudi maendeleo mazuri vema kumbe mwalimu anamsaidia anamsaishia tu wewe unaona vema someni nyinyi mimi ninajua Yesu mimi nafanya homework na mwanangu so poa yani nione kweli huyu ameelewa mwenyewe amefanya mwenyewe so narudia na vema afu kiangalia vema eti 4 jumlisha 7 na kuja 19 afu eti vema How? How? That teacher is your boyfriend. How? How? So, mm, jamani, wigi kama hilo, wigi hili linapatikana kwa Jonijo. Time to shine, Kinondoni, Sinza, Kariakoo. Maduka yao yapo angalau karibu wako, where you can get. Yes, so alafu jamani nimetoka kuangalia umbea umbea unanikaa hapa umbea unanitokea huku mimi sijai kuchoka ku, kuongea yaani navyokwambia miaka mitatu ijayo nikishaona ugigimani umeshinda kiuno kimekleki utu uzima umenijia nafungua zangu kipindi cha tv nakuwa naongea tu naongea naongea najua mkelekwi na mimi mnaanzaji mnanipenda tu nikiwa nafo mpunga na mimi ndo maisha yangu. Kama hapa sina cha kufanya, nimeamka nimekunywa chai, maskini ya Mungu, sina pa kwenda. Sasa nijifanye niko busy, nikujifanye nimeweka simu chini. Ubize gani nilo nao? Sina ubize wowote, yani hapa natapata mniite hapo sasa hivi nije kuweka moja moto, moja baridi, nije kula nyama, nije nini zule zule, lakini sasa pia it affect my brand. Nikizula ina affect brand yangu, so bwana, tuntulie. Gigimane mama Maira, naomba chukua namba yangu tu nichukue namba yako ya eh, nini? Mimi namba yako mwanangu, sio anarudi shule, nasikia oni. Mshoga yangu akirudi hapa, natoka nenda kucheza naye ah Uh, anasema nakupenda mpaka nakupenda tena. Huo unasema kweli jambo, unaona wanaona wao pumba. Sio pumba baby, unajua pumba, pumba anaongea mpumbavu. Mimi sio mpumbavu na sijawahi kukubali ujinga, hata kama unaishi na mimi. Kwa hiyo si ukatai, sijaukubali kwa sababu ujinga na maisha yote. Huwezi kuwa mjanja kama hujawahi kuwa mjinga pia, na huwezi kuwa mjanja bila kujionyesha wewe ni mjinga, na huwezi kumjua mjinga kama hujajionyesha wewe pia ni mjinga. Mjinga ndo kila kitu, so you need to learn about kuwa mjinga kwanza before you wanted to be mjanja, sababu unaweza ka ukataka kuwa mjanja ukaenda kwa kuonekana mjinga, mpumbavu, utapia mlo ananiambia ni mzuri kinoma mm, usindanganye mimi bwana wewe aka sitaki sina uzuri wote nipe changu sitaki mikopo Ananiambia mzuri ni nikope mzuri wazuri amuwaoni huko wazuri akina faima huko sio mzuri sitaki kwa mzuri <sighs> nataka kuwa gorira Nyuzi tumetengeneza wapi zimenoga? Nimevaa mwenyewe. I'm good makeup though. Au niwe naanzia session ya kuja na hapa live. Actually wengi mtakuwa mnapenda. Au nifungue YouTube channel kwa ajili ya makeup tutorial nini nini. I like you Gigi. I like you too. I like you too Maggie. And I, uh, okay, right now I'm reading your comments. Make sure you comment something kizuri. Kwani utakuja Moshi Marathon na utakuja mm, hapana, sija siwezi kuja marathon, sijui kitu gani huko, sijalipwa, sijui hata ni nini unaongelea.